Somos las que no supiste ver. Somos las hermanas de perder. Ya nada que perder. Es un tema con ribetes éticos, de que la persona de un género que es la mitad del mundo tenga igualdad de oportunidades. Y digo igualdad de oportunidades, es importante, porque cuando entras con un grupo de hombres, incluso mujeres, decís, bueno, esto vamos a tratar de gestionar igualdad. El concepto es igualdad de oportunidades en la vida. Lo que quiere cada uno, no hay nada preconcebido de qué tiene que hacer cada uno en la vida. Tenés que tener igualdad de oportunidades para hacerlo. Entonces, creo que primer parte de ese diálogo entre hombres es, cuando hablamos de igualdad, hablamos de igualdad de oportunidades. Ah, bueno. Entonces hay una segunda vuelta que dice, no, pero pará, si ante la ley somos todos iguales, ¿quién te impide? En mi empresa yo no tengo nada en contra de las mujeres. Y hay una segunda parte del diálogo que hay que dar, que, se está empezando a entender es, si bien la ley es igual, no hay ninguna regla, en general en ninguna empresa que, evite que, las mujeres sean promovidas, etc., la cancha está inclinada. La cancha está inclinada. Todos estamos llenos de, sesgos y, quizás como yo te decía antes, eh, me parece que avanzar y progresar en esta agenda tiene que ver con el reconocimiento de esos sesgos, hacernos cargo de esos sesgos y tratar de trabajar sobre ellos. ¿no? Y por lo menos eso es lo que yo trato de, hacer tanto a nivel personal como a nivel de liderazgo y organizacional. Desconocerlos creo que es quizás una receta para no, para no poder cambiar las cosas y mejorarlas. Si no hay un cuestionamiento de base, no hay tampoco ninguna motivación para el cambio. El cambio se demanda. El cambio no viene impuesto de arriba, el cambio tiene que venir de abajo en función de lo que nosotros queremos como sociedad. El ejemplo del metegol, donde jugamos al metegol y yo voy a ganar, y, te digo, bueno, pero los jugadores, tenemos 10 jugadores, los dos, los muñequitos, la pelota es redonda para los dos, la cancha es, derechita, los arcos miden los dos 10 centímetros, y si gano es porque gano yo, claro, pero hay un secreto acá. Alguien agarró en la cancha de Metegol, se metió abajo, me puso una pila de libros así y te inclinó la cancha en forma desfavorable a vos. Eso es lo que está fuera de la ley y fuera de las empresas, que es básicamente todo este contexto social de mandatos y de, si querés, de condicionantes externos que no están escritos en, en la ley. Si fuera tan fácil como escribir un libro, escribir una ley para que la igualdad de oportunidades sea real, estaríamos todo resuelto. La humanidad es mucho más compleja que eso. Yo vengo de, esa generación que te bloquea, de esa generación de, la mujer más como objeto y, más relegada. Por suerte, la vida me fue presentando distintas instancias que me permitieron cuestionarme paradigmas, derribar límites y abrirme a nuevas visiones. Las principales trabas creo que vienen por los sesgos, esta idea de que eh, las organizaciones, los esquemas, los procesos, están muy pesados desde la, perspectiva masculina y eso cuesta a veces cambiar. Eh, eh, cambiarlo. Las organizaciones, los esquemas, los procesos, están muy pesados desde la, desde la perspectiva masculina. Parte de los mandatos que tiene el hombre es de alguna manera ser proveedor y protector, etc. Y muchas veces incluso con buenas intenciones, de ser protector con una mujer o una pareja, dice, bueno, no te preocupes que lo arreglo yo, vos en casa, yo me encargo, yo me, estas cosas terribles de trabajar me encargo yo. Eh, que quizá uno lo puede hacer incluso con una buena, legítima intención de ser protector. Lo que me di cuenta con el tiempo, porque esto no, ojalá lo hubiera madurado más rápido, porque evidentemente en algunas cosas fui evolucionando y, me equivoqué. Eh, creo que uno no ayuda siendo protector, que es un, casi un contrasentido. Pues si alguien es protector, es bueno, casi. Y, y en un punto a veces con las buenas intenciones terminan generando eh, efectos de largo plazo que son malos. Con lo cual creo que en el buen sentido ser protector tiene que evolucionar a ser un buen mentor, un buen desarrollado de la persona que está con vos. Los géneros entre lo que hacemos mi mujer y yo no tienen ninguna importancia, es algo anecdótico. los dos lavamos, los dos cocinamos, los dos cambiamos pañales, los dos trabajamos, es simplemente algo indistinto, hay que hacer algo y lo hacemos. Y yo creo que eso es la forma en la que uno realmente empieza no a pensar las cuestiones de género, sino a vivir en estas cuestiones de género, no presuponiendo que las cosas son de una determinada manera, sino que las relaciones se construyen y al construirlas uno puede aceptar o no, pero está buenísimo que uno tenga conciencia de que si uno está aceptando una naturaleza de las relaciones, también está legitimando lo que hay atrás. Entonces, cuando uno acepta estar en una posición relegada, también está aceptando y avalando que eso sea una mirada sobre la mujer, particularmente en este caso, de la sociedad. Y cuando uno no lo acepta, también está enseñando a través de ese ejemplo, porque como planteas vos, uno siempre construye y la cultura se construye a partir de las experiencias y muchas veces de lo no dicho. La manera de cambiar es acercarnos a otro, a otro lado. Y la única manera de procesar eso es ver una realidad diferente. Y la realidad diferente, si yo soy hombre, bueno, una, claramente una diferencia es una mujer. Después, tipos de hombres, tipos de mujeres, tipos de personas. Pero con el paso del tiempo, el ver en serio y entender en serio la esencia diferente de los otros. Lo bueno, lo malo, lo indistinto. Creo que eso es lo que a mí me ayudó mucho a evolucionar. Típico discusión en una compañía de alta especialidad técnica, eh, con plantas operativas. no, este trabajo para una mujer es muy duro, o una mujer no va a poder estar en turnos rotativos continuos, o, o es trabajo muy, muy pesado, o en el caso de, los, las profesionales pensar que eh, es, mucho más el mundo de, los, hombres, insisto con, la cuestión de los, sesgos. Eh, me parece que es fundamental el, hacer el push, el, forzar el sistema para, el cambio, pero en general eh, creo que es un proceso que después se va naturalizando y eso ayuda muchísimo. A veces lo que no entendemos y es difícil para un hombre entender en profundidad a una mujer. Nos genera miedo. Y de generar miedo nos cerramos y, nos aislamos. Y, yo creo que perder el miedo no pasa al revés, es una oportunidad. Legitimar el discurso de la diversidad es bueno, es un primer paso. Lo que pasa es que después hay que hacer que esto tenga un correlato práctico y hay que vivir el discurso de la diversidad, no solamente pensar en la linda idea y en qué bueno que está, que supuestamente somos todos abiertos. Después hay que realmente ser abiertos y entender que dar derechos no implica perderlos, que avanzar la posición de la mujer en la sociedad no cuestiona la posición del hombre en la sociedad es simplemente dar más derechos. Todo lo que sea dar más derechos es positivo, pero cuando vos empezás a plantearlo en esos términos, empiezan a aflorar todas estas dudas acerca de las consecuencias del discurso de la diversidad. Entonces, ¿qué pasa si la mujer gana lo mismo que yo? ¿Qué pasa con la posibilidad del hombre de mantener ese sistema patriarcal en el cual el hombre es la cabeza de la familia? ¿Qué pasa si de repente el hombre no es más la cabeza de la familia? ¿Qué pasa si no tiene la posibilidad de a través de los recursos económicos imponer cosas sobre la mujer? Bueno, hay que estar dispuesto a vivir eso. Hay que celebrar el hecho de que la mujer pueda ser, no digamos pater familias, ni mater familias, sino que tenga una relación que sea horizontal en la cual las cuestiones se consensúan, se hablan, y que no importe realmente la influencia que se puede tener a través del recurso económico. Pero para muchos hombres eso implica cuestionar su propia virilidad, si se quiere. Para muchos hombres eso implica cuestionar su propia virilidad, si se quiere. La igualdad de género es un súper buen negocio, lo hablamos en algún momento, eh, dejando de lado cuestiones filosóficas, antropológicas, eh, de equidad, las que quieras. Detrás de todo eso, cuando lo miramos desde el punto de vista de los negocios, la diversidad es un gran negocio. La señora Betancourt fue quien aceleró e hizo crecer esta compañía de una forma fenomenal, una mujer, de un perfil bajo en ese sentido, pero el impacto que tuvo para la organización fue enorme empezó con dos marcas, que era Stas y L'Oréal París o L'Oréal Profesional. Hoy es un grupo de cerca de 40 marcas ya, 130 países, el número uno mundial en cosmética y belleza. Entonces, y esa gran aceleración la hizo una mujer. Vos mirás países como Australia, que subieron, vos mirás, el ingreso por familia viene subiendo en Australia en los últimos 30, 40 años. Tiene un efecto de suba de salarios, pero el efecto más importante no es la suba de los salarios individuales, es el aumento del salario de las familias a través de la inclusión de la mujer. La mujer que estaba en su casa y no ganaba un salario, pasó a ganar un salario. La familia pasó a tener más dinero. La familia pasó a tener más dinero, entonces mejoró todo el estándar de vida de todo el ecosistema. Y eso a su vez genera más trabajo, más valor agregado. Entonces, buena parte de la mejora de la sociedad pasa por la inclusión laboral de la mujer. No, es algo solamente eh, bonito, es claramente una mejora social. Abrazar a más mujeres meter más mujeres en la toma de decisiones, en posiciones de autoridad, en conversaciones, en brainstormings, en, generación de ideas y de innovación, en análisis desde perspectivas diferentes, solamente enriquece. O sea, no hay, no hay riesgo. es, yo creo que es, em, es una confusión cuando uno se da cuenta de la confusión y se relaja, se da cuenta de todo lo que se perdió. Y no se tiene que perder más nada. Las diferencias las principales las veo en el acceso a las posiciones de, liderazgo sobre todo. Creo que ahí es cuestión de sacar una foto de un gabinete, de una reunión de directorio, de un, eh, evento de empresarios y la respuesta está en la misma imagen. Y la respuesta está en, la misma imagen. ¿Qué me puede aportar a mí uno que es idéntico a mí? Nada. Es como estar con un espejo todo el día. O sea, no... Mientras que si yo tengo diversidad, tengo algo complementario. O sea, hay distintas personalidades, distintas vocaciones, distintas, distintos estilos, eh, distintos niveles de energía. Eso sí que es divertido. Y detrás de la imagen hay una, cuestión sumamente profunda sobre la que, cual tenemos que trabajar, sin dudas. Todo esto que te inclina a la cancha de metegol, que es sobre lo que tenemos que trabajar. Entonces creo que hay que concientizar, sobre todo al género masculino, de que no es que no alcanza con que la ley diga tal cosa. Y cuando algo que puede ser discutible o no, se ponen cuotas en algo, cupos de mujeres, en realidad es un intento de igualar esa cancha que evidentemente nada más con la letra chica, con que la pelota sea redonda para los dos, no alcanza. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. Nada que perder.